computer setup ko ngayong 2020 from this to this. Coming right up. Kamusta George? Ngayong araw sasagutin ko yung mga tanong ng tao sa akin kung ano ba yung computer setup ko at kung ano ba itsura ng workspace ko. Pero bago yan, samahan nyo na rin ako dahil sa nakaraang holiday naging busy tayo at napabayaan ko yung workspace ko. At since bagong taon na, babaguhin ko rin yung position ng lamesa ko at i-refresh ko lang ng konti yung layout. So samahan niyo ako sa buong transition hanggang mamaya. Stay tuned! So ito yung workspace ko ngayon. Ngayong araw, ililipat natin ang table na ito dito sa corner. Itong keyboard, i-dismantle ko na dahil wala na akong oras para pag-aralan. And then yung study space ng anak ko, gagawa natin ng paraan kung saan natin pwede ilipat. Pakita ko sa inyo kung gaano kagulo yung table natin ngayon. kung sino sa inyo ang may kayang magtrabaho ng ganito ka kagulo. Halo-halo yung equipment natin. Bye. tuwang-tuwa sa kalokohan nyo. So, quick update lang, George. Nandito ako ngayon sa ilalim ng aking lamesa. Ayan. So, gagawin ko yung wiring. Ah! We dance, So, quick update lang, George. Na-install natin yung mga wirings. Ayan. Uh, mamaya ipakita ko sa, in sa inyo yung detail. Kung paano ko ni-reroute yung wiring na yan. Diyan. At ah, dito sa laptop and then mouse. So, ayusin pa natin. Itatack in pa natin yung mga wire na yan para mas malinis tignan. Kamusta George? So finally natapos din natin itong small project natin. Small tweak lang naman ito ng layout. Ipakita ko sa inyo. So ito yung laptop, Asus Gaming Laptop FX504. Ililink ko na lang sa baba yung detail. Then ito yung gamit kong headset sa pag-workout. And then itong Bluetooth uh, earplug gamit ko rin sa pag-workout sa gym. Maganda to. So minsan ito yung gamit ko sa pag-workout sa gym o minsan ito. Ito usually ang gamit ko pagka nag edit ako. And then pagka may ginagawa ako dito sa computer. O kaya pag nagbabrowse ako. Then yung monitor, ito yung LG 34 inches widescreen. i ko na lang sa details sa baba para makita niyo yung specs niya. Then yung mouse na gamit natin, Logitech gaming mouse. Ideally, ang gagamitin ko dapat yung Bluetooth wireless. Pero medyo nagdoubt ako sa latency pagka wireless. So, sinubukan ko ito with wire. Then for keyboard, mechanical keyboard yung gamit ko. Gawa siya ng Omen. Uh, tingin ko HP ang gumawa nito, parang gaming version nila. Maganda siya kasi mararamdaman mo na talagang napipindot mo siya parang typewriter. Ang downside lang nito, medyo maingay. Kung may kasama ka sa kwarto mo o sa opisina mo, medyo hassle kasi maingay talaga siya. As in. Then for sound system, ang gamit ko ay JBL. Bluetooth din siya, wireless. Hanggat maaari, tinatry kong mawala yung wire para magmukhang minimalistic yung table natin, hindi mukhang makalat. Then sa ilalim ng lamesa, dito ko nilalagay yung isang laptop and then minsan kapag nalobat yung headphone Bluetooth, ginagamit ko pa rin itong wired headset. Angat ko. So, ayan. Then, nandito rin yung charging port ng, ng DSLR. And then, yung charger. So, ayan. Para mas organized siya. So, pag binaba mo yung table, ayan. Then, ang gamit kong panglinis ng table, kasi, lalo na sa ganto sa ganitong setup, malakas siyang mag ano mag-alikabok sa ibabaw. So ito ang gamit ko. So ito yung kagandahan ng standing desk kasi uh, kahit maupo ka o may ginagawa ka ng longer hour, like 3, 5 hours or even whole day, may gagawin ka, busy ka, uh, mas nagbo-burn ka ng calorie. Kung nakaupo ka, nagbo-burn ka lang ng 50 calories every hour na nakaupo ka. Unlike kung nakatayo ka, doble, around 100 to 110 calories, kung hindi ako nagkakamali. Kasi based on research study, may side effects sa puso kapag ka matagal kang nakaupo lagi. So kaya prepared ko yung gantong table, at least habang nagtatrabaho ka, nakatayo ka. Plus, nagbo-burn ka pa ng extra calorie. Diba? So, ito yung gamit ko pagka nag edit ako ng video or pag ginagawa ko yung mga side hustle ko. Then, of course, minsan naglalaro rin tayo. Kung nagustuhan mo tong video, pakiclick naman yung subscribe button and notification bell sa baba. Tulungan mo akong umabot ng 10,000 subscriber ang channel na ito. Nang sa ganon ay makapag-upload pa ako ng mga susunod kong video. Thank you for watching!